Na, énekelj meg egyet. Mondd el a nevedet. Hely, búza, búza, de szép tábla búza, közepében hat szál piros rúza. Aki azt a búzát learassa, hely az lesz a hat szál piros róza. Hely, árpa, árpa, de szép tábla árpa. Közepében van egy rezgő nyárfa, rezgő nyárfa válik levelétől, helyén is válok a régi szeret tetőmtől. Rezgő nyár fovalik leveléktől, helyén is válok a régi szeretőmtől. Kész? Mondtad a nevedet? A Dobos Aurél. Csak Rélunnak szólítnak. Székely vaja? Igen. Vagyis Hol lak? Ez uh, Ilván. Csak uh, ist äh, jeder Göttesten. Aha. Ja.